Alimwambia Elisha akamwambia bwana huyu mama ana mtoto. Akamwambia Gehazi mwambie mama huyu. Tumtendee nini? Akasema wewe. Hapo sasa umeshiba umeanza kelele hapa. Mimi sina hela. Mimi nina hela. Mimi ni bosi. Mtanipa nini nyinyi? Wewe. Kulala kwako sababu sisi hatuna, sisi ndio Mungu aliye hai. Amen. Sema amen. sasa unashindikana. Leo yake tugawane. Amina. Sema wewe. Amen. Ukitaka mzungu ajenge au utabarikiwa. Akamwambia, "Pana mimi tajiri." Akamwambia, "Mama, pana." Mungu anaenda una mtoto. Ni kweli hauna." Haleluya. Amen. Alisema unatutunza, unatulaza, unatulisha na wewe zawadi yako kupokea kila ambacho ukifanya. Mama akapokea mimba, akabaka kaza mtoto tena mtoto wa kiume haleluya wewe. Amina. Kama nakwambia naona kwako chini, ninakuja hapa choo chako kanisa nakijua kilipo. Ndio. Mume wako dada kanisa namjua alipo. Ndio. Mke wako kaka kanisa namjua alipo. Amina. Yaani baraka zako anajua zilipo yule baba. Amen. Sasa msomelee uweke kitu kizito kanisa. Mimi nimeuza nyumba moja, mimi sadaka mbili na shetani mwenye mashaka mashaka. Sema nakataa, pepo na mashaka mashaka kwa jina la Yesu. Sema eh, Yesu, naomba unisaidie. Yesu makofi makubwa. ujenzi. Sema amen. Sio dogo kubwa hebu sema sema jirani. Naona kuna nyumba mbili, kauzi moja tumjengee Yesu ghorofa. Lazima ile nyumba aliuza, ndio aliuza uleta mbinguni na mitume. Haleluya. Sema jirani. Kuna ng'ombe watatu, uza moja lete madhabahuni. Haitapotea, sadaka inaongea. Sema amen. Pengine unaweza simenti viatu tu tukwambia lete hapa, vitalete hapa, tuende kujenga sisi. Sema mbele, unauza nondo, lete nondo. Haleluya, lete bati bati mia ya tano elfu moja ta tano lete bati hapa. Sema mbele. Bwana Yesu Kristo atuje sana. Katika vile ambavyo shetani amekalia kwenye kanisa kamili ambalo lina nguvu za Mungu, watu wamefunga mioyo wasitoe ili wasifanikiwe. Sema amen. Na kwamba kweli kama wewe haufunguki na tunakufundisha utabaki bibi. Hivi Sasa unatuharibia kanisa letu. <laughs> Haleluya. Ni kanisa baraka. Kwa sababu bariki mtoi. Toa baraka hapa zipo. Sema amen. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Sema jirani, sema jirani. Mguse, mguse majirani. Tunahitaji sadaka yako ya ujenzi. Muulize hivi ghorofa, mwambie ghorofa, ghorofa tatu inajengwa kwa shilingi ngapi? Na wewe pale mbele unaweka shilingi ngapi? Sema na wewe pale mbele unaweka shilingi ngapi? Na wewe pale mbele unatoka shilingi ngapi? Je, inatosha roho ya kwanza, ya pili mpaka ya tatu? kiu na nikatali, niachie kuanzia sasa. Kamata sadaka, shika sadaka ya ibada, sadaka yetu ya ibada leo. Shika sadaka yako, naomba vyombo kwa spidi, vyombo kwa spidi. Kamata sadaka yako, tumwombe Yesu hapa. Kama iko tayari, kamata sadaka yako. Kama iko tayari, inua juu mkono wako kwenye sadaka Tumwombe Yesu wa kwanza Haleluya, haleluya! Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Sema jirani, shika sadaka, tumwombe Mungu. Ni sadaka ibanda ibada ya ujenzi. Atakuita mwenyewe baadaye, kija kwa sababu anakuja kufundisha, atakuitia sadaka, mkabidhi mkono wake kama kujiandaa, basi fanya pango. Bwana Yesu Kristo sana. Sema jirani, shika sadaka yako, inuaje mkono wako wa kulia mbele sadaka. Kwa mikono michache, mkono wa sadaka inua juu, mkono wako wa sadaka inanyua juu. Sema ee Bwana Yesu, sema ee Bwana Yesu, sema nachoga mkono wangu niliyokamata na sadaka yangu ndani ya damu ya Yesu. Sababu Yesu, niinukapo niinukapo kwenye kiti changu kwenye madhabahu papo kwenye sanduku la sadaka kutoa sadaka yangu, sema ewe Yesu, naomba nikutanishi na nguvu zako, nibarikiwe, nifunguliwe, nipone, niinuliwe. Sema ee Yesu, nisimamapo hapa kwenda mbele kutoa sadaka yako hii, nitakwenda kurudi tena kwenye kiti changu. Sema Yesu, magonjwa yote yaondoke, mikosi yote niliachie. Sema e Bwana Yesu, naomba unisaidie. Basi ndio mbele hapa sadaka kwa wakati tunatoa sadaka nilikuwa nataka Tobia sasa hivi, lakini simuoni. Nikataka tuombe asiaidha kini simoni basi, kama tuombe asi simoni neema neema, leta wimbo Mungu amekujua wewe. Haleluya. Hata kama ulifukuzwa kazi, Mungu kipa kitu. Sema wewe. Mungu viongozi wote wako chini mkono wake. anawambia Anawaambia tu wewe, mwite yule Sebastian. Hebu mwambie akawa daktari mkuu kule Dodoma. Walisha kata matayari ghafla pa pa unaita unachotaka moyo wako, Mungu akaliumbi. Alikuwa mimi basi sasa kizaa, Bwana asikiza kule sana hapa gomeni sema hapa Ngomeni, hapa gomeni Kuna mtu asemi, sema hapa gomeni hapa kwa kuhani Musa Richard mwacha baba lao, tuna njaa ya kumtendea Mungu ghorofa tatu. tunajaa ndio tunasweti hivi ingawa tumesema kubwa hawezi kusweti hivi sababu kuna hewa nzuri tuko wengi sehemu ndogo tuna uhitaji wa kucheka amina ni wakati sahihi wa kumtendea amina kama kuna baba anaambiwa pige blues mkubwa amen huu ni wakati sahihi kabisa asilimia mia moja wa kumtendea Mungu sema amen heshima wasigekula. Wale watu wasigekula, Ibrahimu asingebarikiwa mtoto. Baada ya kusiba, baada ya kuridhika, wakamwambia Ibrahimu, beba mtoto. Sema amen. Kwa ngomeni tunamhitaji wasi kumjengea Yesu akuharibu sana. Leo ninataka tuchukue ndani ya milioni kumi nimjengee Yesu. Haleluya. Tatizo lilonalo unaweza kushindwa kama sana. Sema nakataa. Kapo la kuona nimeshindwa. Unaona basi nisolewe. Utolewa. Bwana majina ya mashahidi wa Yesu. Baba yetu anapanda sasa hivi. Bwana Yesu Kristo akupe tena. Kama nafika muda huu unaenda pale nje mkono wa kulia ndio pale watumishi pale wenzetu wako pale wanaandika majina ya mashahidi wa Yesu. Mpendwa, tuna njaa ya kumjenga Mungu. Hatuna namna zile kujenga. Tuna njaa mno. Baba tunakuwa hapa tunapelekea Mungu Sema amen. Sema amina. Sema amina. Amina. Alichagua ndama mzuri, ng'ombe mzuri na mnene mzuri, wenye kupendezesha. Lakini wewe Haleluya. Amen. Weka kitu kiseme hapa, weka sadaka, nishiki Amen. Siku na baba anasikia vizuri. Maana baba ni wataka kweli. Wababa mnafungia milango ya baraka. Haleluya. baba unajifungia milango ya baraka. Una mahesabu marefu. Ibrahimu, chukua picha yake. Asinge wakalisha wale watu. Akawalazimisha kula asingebarikiwa. Hebu badilisha kubwa kwa kutazama. Sema jirani, badilisha mtazamo. Sema jirani, badilisha mtazamo. Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Bwana Yesu Kristo atukuzwe tena. Sema lazima nibarikiwe. Mwambie jirani, sio mimi, mwambie jirani, mguse, guse, guse, guse. Sema jirani, guse sasa gusaneni, sema jirani, sema jirani, ndio ukiwa hapa Yesu sema mzaa, sema jirani, jirani, wewe unamgusa Yesu kwa kiasi gani leo? Wewe unamgusa Yesu kwa kiasi gani leo? Hapo ni Yesu. Na mimi kama Mungu bado. Sasa Mungu una shida kama huu wa ghorofa tatu. Sema amen. Sema jirani, hatujawahi kupata wakati mgumu kama huu wa kuhitaji kujenga ghorofa tatu. Jenga ili Mungu ajenge maisha yako. Sema jenga ili Mungu ajenge afya yako. Jenga Ndio maana walimfanyia jambo. Wakati huu Bwana Musa anahitaji kujenga kanisa, ambatana nayo upate baraka. Ila kweli usisemi ni hapa sio kwetu, mbona umekuja kupona leo? Ni kwako. Sema mbele. Ni watu ambao wanasoma za msingi miaka mingi, sasa ni mawaziri, wa wakurugenzi, wanakwenda kwa kusoma shule za msingi kwenda kwa sport Kwa nini? Ndiko aliposaidiwa wewe unasaidiwa hapa, unasema Bwana, nenda usiopewe. umekuja Yesu kuita ni pa kwako. Hapa kwetu wote ni kanisa kwetu wote. Haleluya, Baba. Sema amen. Unajua nabii Elisha wakati alipita kwa mama mmoja, sema amen. Mama yule kumbe alikuwa na mtoto. Mama, mama yule akamwona Elisa kapenda mume wangu. Huyu bwana anapita hapa nabii wa Bwana. Anapita hapa chakwa na bwana anaondoka kile. Kwa nini? Tusiende chumba pembeni hapo. Apumzika hapo mara amechoka. Alale hapo kwenye huduma. Mume akakubali wakamjengea chungu. Elisa kama anapita analala pale. Akilala kwenye huduma kuhubiri. Akihubiri anarudi pale. Yaani ile nyumba iligeuka ni madhabahu.